às vezes deixa. Ui! Nossa senhora! Às vezes deixa. Ui! Nossa senhora! Aida, por favor! Aí! que venga alguien que me da miedo! <laughs> ¡Ahí ella <laughs> you look. <laughs> that thing was certainly Titar-bitar हो यावे चलो चलो चलो चलो चलो चलो ओ तेरी हो बे वो रेडी हो गई हो बे यार तक खाना मारे मोबाइल जा बैठी चले मोबाइल मोबाइल अगली हो गई फड़ो ए छड़ दो आयो बार बाहर आयो बाहर आयो ओ बाहर आयो ए अली बाहर आयो ए आया बाहर रहो किवें हो 这，你别笑。呃，做一个专业的演员吧。哎呦妈！ ¿Qué <laughs> 呃，做一个专业的演员吗？ <laughs> wrong. all this power that I found, gonna totally abuse it. Hit so much stuff, do not get into my way, cause I found a stick and I'm using it today. I got a stick. 你别笑，你别笑。呃，作为专业的演员吧。 then my head hit the wall. But I had a friend. 有人。 baby, baby, body, Put them together. I wanna see your wild side. nâng nâng 高。 UPAP 来，给你尖叫鸡。no no no 不要啊。来，给你小鱼干。no no no 不要啊。来，给你钱。随手掏。 轨道一开看不见，那走位走位手里干，哟难受。 gonna drive my car to your apartment With a present like a star Forecast I said the weather maybe Mm.